2013ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကမာရိုးမြို့နယ်အမှတ်1ရပ်ကွက်အောင်ချမ်းသာဓမ္မယုံအတွင်းဆင်းရဲခြင်းပပြုလုပ်အပ်သောအထုတရားပွဲ၌ကမာယုမြို့နယ်အမှတ်1ရပ်ကွက်လုံးဆိုင်ရာမိသားစုများ၏နှစ်ဦးမင်္ဂလာ သာသနာအပူဇာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်နှစ်သက်အခါမှာကျက်တရေရှိအောင်နေထိုင်ပါအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုံပြုကာတီကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သော ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်အတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တာ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 ကရောတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ကေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပြမင်းရင်တို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့အရှာလေသည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကေသို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော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 အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းနှစ်သက်အခါမှာကျက်တည်ရှိအောင်နေထိုင်ပါ2012ခုနှစ်ဟောင်းကုန်ဆုံးပြီးတဲ့ နောက်မှာ2013ခုနှစ်သက်အခါသမယတို့ဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်2013ခုနှစ်နှစ်သက်အခါချိန်ရှိသမျှမိမိတို့ဘဝမှာစိတ်တည်ရှိအောင်နေထိုင်သွားဖို့တန်ဋိဌံချပြီးတော့ရှင်းသုံးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာจิตတည်ရှိခြင်းညจิตတည်ရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲจิตတည်ရှိခြင်းအကြောင်းနဲ့จิตတည်မဲ့ခြင်းအကြောင်းတွေကပါတယ်လဲจิตတည်ရှိတယ်จิตတည်မရှိဘူးဆိုတာအပြင်မတွေနဲ့သက်ဆိုင်မှုရှိသလားဒါတွေကိုတိတိကျကျစပေကျမ်းကမှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေသိရှိနားလည်ပြီးတော့ ကျင့်တိရှိအောင်ကျင့်သုံးနေထိုင်မှုလိုအပ်တယ်ပေါ့ရှေးဥစွာကျင့်တိဆိုတာဘာလဲဒါကစပြီးတော့သိဖို့ကျင့်တိဆိုတဲ့မြန်မာစကားလုံးရဲ့မြစ်ဖြားခံတဲ့ပါဠိစကားလုံးကတိရီလို့ခေါ်တယ်မြန်မာလူမျိုးတွေလည်းဒီနာမည်ကိုမှဲ့လေရှိကြတယ်တိရီတိရိကျက်တည် တိရိသို့မဟုတ်တိရိပါဠိအမှန်ကတော့တိရိတိရိလို့ဆိုလို့တယ်ယမရီမှာတော့တိရိလို့လည်းခေါ်ကြတယ်တိရိဆိုတာမြန်မာလိုပြန်တော့ချက်တည်းအဲ့ဒီကျက်တည်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲလောကလူသားတွေကျက်တည်ရှိခြင်းညာ ကိုယ်ကိုจิตတည်ရှိခြင်းတယ်ဆိုရင်จิตတည်ကဘာလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုจิตတည်ရှိအောင်လဲဘယ်လိုကျင့်သုံးနေထိုင်ရမလဲဆိုတာလဲသိရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပါဠိစာပေမှာတိရိဆိုတဲ့တိရိဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာစက်တရေဆိုတာဘာလဲဆိုတာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လွင်လာတယ်အတိပ္ပယ်နှမျိုးနှစ်စာဖွင့်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီဖွင့်ဆိုထားတဲ့အထဲမှာကတပုံကြီးနေတယတိတိတိရီလို့ ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာလည်းရှိတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အရာကိုจิตတည်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မိယာကတပုံညေဟိနေတိယတိတိတိရိကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမိတရားမျိုးကိုจิตတည်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ ဒါကစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာရှိတဲ့အရာကဘာတုံးလို့ဆိုသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ရုပ်ဆင်းလှပတယ်ချောမောလှပတယ်တရီရတောပါတံပတိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့จิตတည်ရှိပြီးတော့တင့်တယ်မှုဟာလေจิตတည်လို့ခေါ်ရတယ် အဲ့ဒီနေရာမှာအတန်ကောင်းတာလဲจิตတည်ပဲအပြောကောင်းတာလဲจิตတည်ပဲဆက်ဆံရေးကောင်းတာလဲจิตတည်ပဲရင်ကျေးတိမ်မွေးတာလဲจิตတည်ပဲအဲ့တော့လူတယောက်ဟာจิตတည်ရှိတယ်จิตတည်ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာအပေါ်ယံအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ရုပ်စင်းလှပချောမောတာလဲจิตတည်အပြောဆိုလိမ္မာယဉ်ကျေးတာလဲจิตတည် အနေထိုင်ပိယိတေတ္ထာလည်းချက်သည်အမျိုးကောင်းသမီးအမျိုးကောင်းသားပိပိတတပြောဆိုဆက်ဆံနေထိုင်တတ်တာချက်သည်ဒီတဲ့အတွင်း၌ကြည့်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတာချက်သည်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကအပြင်ပန်းကနေဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြောတဲ့ချက်သည် လောကလူသားတွေလည်းဒီလိုပဲပြောကြတာအေးရုပ်ရည်ကစက်တည်ရှိလိုက်တာလို့လည်းပြောကြတယ်ရုပ်စင်းလှပပြီးတော့စက်တည်ရှိတဲ့ရုပ်အဲ့တော့အဲ့လိုစက်တည်ရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေမှရတာတော့ဆိုတော့ကတ္တပုံညကုသကောင်မှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေမှရတာအတိတ်ဘဝတုန်းကကုသကောင်မှုတွေလုပ်တယ် ဒီဘဝမှာလည်းကုသကောင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်တည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာအတိတ်ဘဝကုသကောင်းမှုလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှပချောမောတယ်ဒီဘဝမှာကုသကောင်းမှုတွေလုပ်လို့အပြောဆိုလိမ္မာယဉ်ကျေးတယ်အလုံးရဲ့ကြီးညိုလေးစားမှုကိုခံရတယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေရှိတယ် အဲ့ဒါဟာချက်တိဘုန်းကြီးတို့တွေချက်တိရှိခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်စင်းအင်္ဂါလှတာမလှတာတော့အတိတ်နဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်ကုသကောင်းမှုရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရုပ်စင်းအင်္ဂါလှပချောမွေ့သို့တော်လည်းလိမ္မာယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောဆိုလိမ္မာတာ နေထိုင်ပိတယတ္တာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတာတော့ဒီဘဝမှာရနိုင်တဲ့จิตတွေတွေပဲအဲ့တော့จิตတွေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းလို့ရှင်အတိတ်ဘဝလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့လို့ဒီဘဝမှာရုပ်ဆင်းလှပချောမွေတာတို့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုရရှိလာတယ်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာจิตတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာဒါက အတိပ္ပယ်တစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကစက်တရေဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အနေအထိုင်တန်ရှင်းတရမှုနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်ကတပုံကြီးဟိပေဝိယတိတိတိရိဘုံကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသုံးပြုရတဲ့အရာဟာစက်တရေလို့ခေါ်တယ် အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ယရနာတွေပိုင်ဆိုင်တယ်ဆင်မြန်းရတယ်ဘုကောင်းစားလာတွေဝတ်နိုင်တယ်ဒါလည်းจิตတည်လို့ပြောလို့ရတာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီအခြေအနေမျိုးတွေကိုရရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့จิตတည်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဓိပ္ပာယ်ဖော်ဆောင်တာတွေကဒါတွေကအပြင်းမှန်းကိုကြည့်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖော်ဆောင်မှုတွေလို့ ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့တော့အခုလို့ဒိဋ္ဌိပေါ်လွင်လာတဲ့ဒီကြက်တိဆိုတဲ့အရာစာပေကျမ်းကမှာတရီရသောဘတမ္ပတ္တာတိယုတ်စိအင်္ဂါလှပမှုနဲ့ပြည့်စုံခြင်းစတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတွေအလုံးဟာအတိတ်ဘဝကုသကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာရရှိနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့် ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်သောကြောင့်တိတိလို့ခေါ်တာပါတဲ့ကတ္တပုံကြီးဟိသေဝိယတိတိသို့မဟုတ်ကတ္တပုံကြီးနေတယတိတိတိတိဆိုတဲ့ဒီစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီလိုဖော်ထားတာအဲ့တော့လို့လောကလူသားတွေကလည်းဒီအပေါ်ယံကြည့်ပြီးတော့จิตတိဆိုတာကိုပြောလို့ရှိကြတယ်ပေါ့ ထိတဲ့လေးနဲ့တဲ့အတိပဲလို့ဆိုရအတွင်းအည်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကျက်တရေဆိုတာပါလေအပေါ်ယံကနေကြည်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အတွင်းအနှစ်သာရပိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့လေကျက်တရေဆိုတာကိုပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြတော့စကလုံးအတိပဲကိုဘလို့ဖော်ဆောင်ထားတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တိရိတိ ပညာပုံညာနာအဓိဝဆနာဆိုတဲ့စကားလုံးဖွင့်ဆိုချက်ရှိတယ်ဆိုလိုတာကတိရီဆိုတဲ့ချက်တည်းဟာအသိပညာရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ဒီရည်ချင်းနှမျိုးရဲ့အမည်နာမဖြစ်ပါတယ်ဒီတိရီဆိုတဲ့စကားလုံးကအဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်အသုံးပြုတာပါလို့ပြောတာ အဲ့တော့ခုနအတိပ္ပယ်ကဒီဟာနှစ်ခုကိုထင်းထင်းရှားရှားဖော်ပြတာမရှိဘူးခုနကတော့ရုပ်အစင်းလှပရင်လဲจิตတည်းပဲအပြောဆိုလိမ္မာယဉ်ကျေးရင်လဲจิตတည်းပဲအနေထိုင်ပြီးတတ်ရလို့ရှင်လဲจิตတည်းပဲဟောကောင်းဆောင်လာတွေဝတ်ဆင်ထားနိုင်လို့ရှင်လဲจิตတည်းပဲလို့အပေါ်ယံကြည့်ပြီးတော့ခုနပြောတယ် တကယ်ကျက်တည်ကြတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင်တိရိတိပညာပုံညာနာမေတ္တာအဓိဝဆနာတိရိတိတိရိဆိုဒီမှာပညာပုံညာနာအသိပညာနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ရဲ့အဓိဝဆနာအမည်နာမပဲသို့မဟုတ်ပညာနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဆွဲပြီးတော့ ခေါ်ထားတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့จิตတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောလိုက်လို့ရှင်ဒီစကားလုံးဒီဖွင့်ဆိုချက်နှမျိုးကောက်ချက်ချကြည့်လို့ရှိရင်အတွင်းအနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ပညာဟာလဲจิตတိပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်လို့ကုသိုလ်တွေတိုးပွားနေခြင်းဟာလဲจิตတိပဲ အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့တတ်ပညာကြောင့်ရရှိလာတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေလည်းဖြစ်တည်ပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရလာတယ်ပေါ့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါကိုကြည့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြတော့နော်အကြီးချင်းတစ်ခုကြည့်ပြောတယ်ဒီနှစ်ခုစလုံးဟာမှတ်တိုက်တဲ့စကားတွေကြည့်ပဲပေါ့ကွန်း ဒီလောကမှာကျက်တည်ရှိတယ်ကျက်တည်ရှိတယ်ဆိုတာဒီတည်းကတမျိုးမျိုးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောကြတယ်ဒါကျက်တည်ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့မှတ်သားဖို့ရှိဥစွာပြောတာနော်ကျက်တည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ကျက်တည်ဆိုဒီမှာအနှစ်သာရပိုင်းအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အသိပညာကိုလည်းကျက်တည်လို့ခေါ်တယ်ပြုလုပ်နေတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေကိုလည်းကျက်တည်လို့ခေါ်တယ် အပြစ်မှအားဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါချောမောလှပခြင်းအပြောဆိုလိမ္မာယဉ်ကျေးခြင်းအတန်ကောင်းခြင်းအနေထိုင်ပြီးတေသက်ခြင်းစတဲ့လူယဉ်ကျေးဖွယ်ရာတွေဒါတွေကလည်းချက်တည်တွေပဲအသုံးပြုတဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေကလည်း ကြက်သေးပဲလို့ဒီလိုအတိတ်ပဲကောက်ချက်ချလို့ရအဲ့တော့ဒီလိုကြက်သေးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဟာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးจิตတည်ရှိအောင်လောက်ခဲလို့จิตတည်ရจิตတည်ဆိုတာရှိတယ်တိရီဆိုတဲ့จิตတည်နဲ့ပြည့်စုံတာ အရေးချင်းနှစ်ရက်ပြည့်စုံဖို့အဲ့ဒီအရေးချင်းနှစ်ခုဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ဥပ္ပိစကတပုညတာရုပ်ရှင်ကချောမောလှပခြင်းစတဲ့အခြေအနေခေါင်းနေဒီချက်တည်းမျိုးရဖို့ရအတွက်ကြတော့ဘာလုပ်ဖို့လိုတော့ဆိုဘဝဘဝကကုသတရားတွေကိုအာထုတ်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ပုံကုမျိုး ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တာဟာဒီကြက်တည်းရာခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲအခုဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေခြင်းသည် နောက်ဘဝမှာကြက်တည်းရဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့လို့ဒီဘဝမှာကြက်တည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါမို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တာဟာမေတ္တာမအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ့်ကိုယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တို့တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့လား လုတ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်လူဘဝရလာလူဘဝရလာတဲ့အခါမှာယသိနာနာလျာကိုလို့ဆိုတဲ့အင်္ဂါရက်တွေဟာပြည့်ပြည့်စုံစုံအကြောင်းနဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့ဆိုးကိုသိစွမ်းနိုင်တဲ့အသိပညာကောင်းတဲ့စကားလားဆိုးတဲ့စကားလားခွဲခြားသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံပြီးပညာရည်တွေကိုစီးပူးအားထုတ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုလူဘဝမှာလူပီတိတတ်ဖြစ်လာတာကိုက ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့လို့ပဲဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုကုသိုလ်မရှိဘဲနဲ့လူဘာမဖြစ်နိုင်တာ။အမေကခေါ်ယူလာတာမဟုတ်ဘူးအဖေကခေါ်ယူလာတာမဟုတ်ဘူး။ကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလူဝရလာ။ကုသိုလ်ကောင်းမှုကပို့ပေးလိုက်တာ။တခါတရံသာသမီက အမေတဲ့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှပါတယ်အဖေတဲ့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှပါတာမျိုးတွေရှိတယ်အမေဖေတွေကိုယုံဆိုးမယုံဆိုးဖြစ်နေပြီမဲ့သာသမီကယုံချောနေတာလည်းရှိတတ်တယ်ဒါမျိုးရောဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်တာပေါ့ရွှွညွန့်ထဲမှာပေါက်တဲ့ကြားဟာနော်ရွှွညွန့်နဲ့တူမမတူတာပေါက်တဲ့နေရာသွားကြည့်ရင်တော့ရွှွန့်ပွက်ကြည့်တယ်ပဲ အဲ့ဒီရှင်ပွက်ထဲကထွက်လာတဲ့ကြာပန်းကြတော့ဘလောက်လှရှင်ပွက်အနတ်မပါဘူးမွေးကြိုင်တဲ့အနတ်ပဲရှိတယ်ဟောမြေကြီးတွေကထွက်လာတဲ့ယရနာစိန်ကြောင့်မြေကြီးရဲ့တံပိုးမကတံပိုးကြီးလာအဲ့တော့ကုသကောင်းမှုရှိလာပြီဆိုလို့ရှင်မြည်သည့်မိဘကမွေးဖွားမွေးဖွား လူရလူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဂျာပန်လူသုံးတဲ့မှုကြိုင်မှုတွင်တဲ့စိန်ကြောက်တယ်လို့ဟောတန်ဖိုးကြီးမားမှုဆိုတာလူတွေမှာရရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတာအဲ့တော့ဂျာပန်လေးဟာစိတ်တည်ရှိတယ်တန်ဖိုးကြီးတဲ့တွင်တွက်ကြောက်တယ် အမတမจิตတိရှိအချိန်နေချင်းမတူဘူးလို့အဲ့တော့လူဘဝရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာလေအတိတ်ကကုသကောင်မှုလှုပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာจิตတိရှိတာအတိတ်ဘဝကုသလုံးလို့ဒါจิตတိရှိတဲ့ဘဝရောက်လာဒီဘဝမှာဆက်လက်ပြီးတော့အတ္တတမ္မာပဏိတိလို့ခေါ်တယ် ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးအချက်ကပါတော့မိမိစိတ်သဘောထားကိုပြုပြင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်လုပ်တယ်ပေါ့အတ္တသမပဏိတိဆိုတာကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်နေတာကောင်းအောင်ကျင့်ဆောင်တယ်စိတ်ထားတွေကိုပြုပြင်တယ်ဇယိုက်ဆိုးတွေမဖြစ်ရအောင်နှိပ်ကွက်တယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားတယ် ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုချင်းသီလမရှိသေးရင်ရှိအောင်ကြိုးစားတယ်ဒါအတ္တသမပဏိတိလို့ခေါ်တယ်ဒီဘဝမှာပညာမတတ်သေးရင်ပညာတတ်အောင်ကြိုးစားလေ့လာစီးပူအထုတ်တယ်ဟောအတိတ်ဘဝလည်းကုသကောင်းမှုတွေရှိလာဒီဘဝမှာလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းအောင်ပြုပြင်ပြီးတော့နေထိုင်နေဆိုတဲ့အတ္တသမပဏိတိ ဟောဒီအကြောင်းနှစ်ခုဟာจิตတည်ရှိခြင်းအကြောင်းပဲจิตတည်ရှိဖို့ရအတွက်ဖြစ်လာအဲ့တော့จิตတည်ရှိဖို့အတွက်အတိတ်ဘဝကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုဒတွေလူဘဝရောက်လာတယ်ထိုက်လျောက်ပုပ္ပိသကတဘုံညတာရှိတယ်အဲ့ဒီပုပ္ပိသကတဘုံညတာရှိလို့လူဘဝရောက်လာတာကိုအတ္တသမပဏိတိကိုယ့်ကိုယ်စိတ်သဘောထားကောင်းအောင် ကြီးပွားတိုးတက်အောင်ကိုကျင့်သီလမရှိသေးရင်ရှိအောင်ပညာမရှိသေးရင်ရှိအောင်ကြိုးစားမှုမပြုဘဲနဲ့အပြင်းဖက်ပြီးအချိန်ဖြုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီအတ္တတမပဏိတိဆိုတာမထားနိုင်ဘူးဆိုရင်စက်တည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မလာနိုင်ရမို့နော်နောက်ဆုံးမှာစက်တည်မရှိုံနဲ့မကဘူးစက်တည်ရုပ်မှရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထီအောင်ဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ်တဲ့အတ္တတမပဏိတိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် ဘောဝိသကတပုံညတဘလောက်ပဲရှိရှိအတ္တသမပဏိတိကင်းမဲ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်จิตတည်ပါတဖြည်းဖြည်းကင်းမဲ့သွားနိုင်တယ်ဒါလည်းတတိထားရမယ့်အချက်တယ်ဒါကြောင့်မို့နှစ်သက်အခါမှာจิตတည်ရှိအောင်နေထိုင်ပါလို့ဆိုတာအတ္တသမပဏိတိကိုပြောတာနော်အတ္တသမပဏိတိဆိုတဲ့စကားလုံးထဲမှာအာလုံးအကျုံးဝင်သွားတယ် ကုသိုလ်လုပ်တယ်ကိုကိုနေထိုင်ကောင်းအောင်နေတယ်ဟုတ်လားသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်တယ်ကိုချင်းတရားပြည့်စုံအောင်လုပ်တယ်စာခလို့ဆိုရဲဆွလွတ်မှုဆိုရဲကုသိုလ်တရားတွေပြည့်စုံအောင်လုပ်တယ်အသိပညာတွေရရှိလာအောင်ကြိုးစားတယ်ဒါကိုအတ္တသမပလိတိကိုယ့်ကိုယ်ပြင်ပြီးတော့လုပ်တာ လောက်ထီအောင်ပြင်လို့ရလဲလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုပြင်တာပုရုဇဉ်ဘဝကိုပြင်လိုက်ရင်သောတပန်သောတပန်ဘဝကဆက်ပြီးတော့ပြင်ရင်တဂရာကံနဲ့အနာကံအနာကံကိုပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယာနာထီအောင်ဖြစ်သွားပြင်ဆင်မှုဟာယာနာဖြစ်မှအဆုံးသတ်ပေါ့ရုပ်စင်းပြင်တာတော့ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအလှပြင်တဲ့ဆိုင်သွားပြင်တာအဲ့ဒါစိတ်ကိုပြင်တဲ့အခါကျတော့ ကိုပိုင်တဲ့ကိုယ်စိတ်လေးကိုရုပ်စင်းပြင်တာအမှန်တမ်းလွယ်တယ်ကိုယ်စိတ်ပြင်တာကြတော့ beauty parlor သွားလုပ်လို့မရဘူး meditation center သွားလုပ်တရားပွဲမှာတရားနာ meditation center မှာပြင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေစိတ်ကပ်ပြီးတော့ပြင်ရအဲ့ဒါလို့ပြင်လိုက်လို့စိတ်စဉ်လှပချောမောသွားပြီဆိုရင်ပုရုဇဉ်ဘဝကတောတပံဖြစ်တဲ့သူတို့ သောတာပန်ကနေပြီးသဂရကံဖြစ်တယ်အနာကံဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးယန္တာဖြစ်သွားဟောအလှပဆုံးအဆင့်ထိအောင်တက်သွားပြင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီထိအောင်ပြင်းတာအတ္တသမပဏိတိလုပ်ငန်းတွေအင်တမကျေပြတ်နေလို့သူတို့ပြောတာနော်ခြေကအနေစလို့အဲ့တော့ဘဝိဇာကတပုံညာတာရှိုံနဲ့အတ္တသမာတိသမာအတ္တသမာပဏိတိဆိုတာ မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ဥပမာရှင်ဒေဝရကိုပဲကြည့်ရှင်ဒေဝရခုလိုကောင်းမှုမလုပ်ခဲ့ဘူးလားလုပ်ခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ညီကိုဝမ်းခွဲတော်တဲ့မင်းမျိုးမှလာပြီးတော့မင်းသားဖြစ်တယ်အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတယ်ပုပ္ပိသကတာပုံညာတာရှိတယ်မရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ် အဲ့ဒါလို့ရှိတော့လဲနောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချောင်းပြီးတော့ကောင်းတာတွေပြုပြင်ရမယ်အစားအတွေးအခေါ်တွေလွဲမှားပြီးတော့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးဟာအတိတ်ဘဝကုသကံရဲ့အခြေအနေကောင်းတွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားရင်မြတ်မကဘဝကိုဆုံးသက်တဲ့အခါမှာ မြေမြူပြီးဝီစီငရဲတီအောင်ကြာရောက်သွားတာဒါအတ္တသမပဏိတိဆိုတာပြက်သွားလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့အတ္တသမပဏိတိဆိုတာလက်ရှိဘဝမှာအတ္တမအရေးပါတယ်လို့ဆိုတာတတိထားကြရကိုကိုကိုစက်တည်ရှိခြင်းကိုကိုပြင်ရပြင်တယ်ဆိုတာနံပါတ်1ကိုချင်းတိလာလို့ကြောင့်နေနေနဲ့ သူများတဲ့တတ်ချင်းဆိုတဲ့ပါဏတိပါဒအမှုတွေဒီအမှုတွေကိုပြုပြုမိနေတယ်ဆိုပြင်လိုက်ပါပါဏတိပါဒကရှောင်နေဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရအောင်ပြင်လိုက်ဟုတ်ပြီမှားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပြင်ဆင်လိုက်တာ correction လုပ်တာပေါ့သူများတဲ့တတ်လားအင်းတတ်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမတတ်ဘူးရှောင်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့အမှန်ချစ်နိုင်အောင်ပြင်လိုက်ပေါ့ အဒိဏဒါနသူများမပေးတဲ့ပစ္စည်းမျိုးတနည်းနည်းနဲ့ရယူမှုတွေရှိသလားဈေးရောင်းဈေးရောဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာအတုတွေထည့်ရောင်းသလားနော်တမိုးကြီးတဲ့အရာနဲ့တမိုးသေးတဲ့အရာတမိုးသေးတဲ့အရာကိုရောထည့်ပြီးတော့တမိုးကြီးတဲ့ဈေးကိုယူတာမျိုးလဲအရိဏဒါနပဲဒါ စီဆိုင်တွေမှာစီပြည့်အောင်မရောင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စီတွေကိုကာလံပြည့်အောင်လီတာပြည့်အောင်မရောင်းဘူးဆိုလဲတမင်ခြံထားခဲ့ရင်ဒါအရိဏဒါနပဲဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကာလံနှုံသို့မဟုတ်လီတာ90နှုံပေးတယ်ကိုကပေးလိုက်တာလီတာ40ပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလီတာ10လီတာဘိုးခိုးလိုက်တာပဲ အရိနာဒါနဆိုတာအရက်ထဲမှာသခိုးသခိုးလို့ဩခံရမှ ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအမတန်မှသတိထားစရာကောင်းမတန်မှသတိထားစရာကောင်းသူရဲ့ပစ္စည်းကိုယူတယ်ဆိုတဲ့နေရာမယိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့ယူတာမှန်သမျှဟာအရိဏဒါနာအလေးမမှန်တာပစ္စည်းမမှန်တာရောပြီးတော့ရောင်းတာဒီလိုဟာကအစအတုနဲ့အစစ် လှုပ်ထာတွေကစအရိဏဒါနအဲ့ဒီအရိဏဒါနဒီဘဝအတွက်တော့သူများစီကနှိုက်ယူလိုက်လို့ရတာလေးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာကိုယ့်အတွက်မှာတန်တရာကြွေးကြီးတွေဖြစ်လာအင်တမကြောက်စရာကောင်းတယ်တန်တရာကြွေးဆိုတာ ကျွေးဆိုသည်မြတ်ဘယ်ကျွေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးဆပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကံကြမ္မာဝတ်ကျွေးကြတော့မပေးခြင်းလို့နေလို့မရဘူးဒီပြင်ကျွေးတွေကလျှော်ခြင်းလျှော်ခံရမယ်ဘင်္ဂရချိန်ညာပြီးတော့နော်ဒေဝါလီခံပြီးတော့ကျွေးကိုရှောင်လို့ရသေးတယ်တန်တရာကျွေးမှာအဲ့ဒါလို့ရှောင်လို့ရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးပြိဿရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတန်တရာကျွေးဟာ မိမိယူထားတာတဲ့အတိုင်းတာအရာပိဿံဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်ကကြားဘူးတယ်ရွာတရွာမှာညီကိုနှစ်ယောက်အကိုလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီခေတ်ကငွေချေးတကြက်ရဲ့ထက်ဝက်ငါးမှုပေါ့အဲ့ဒီငါးမှုညီစီကခဏချေးပြီးပြန်မပေးပဲနဲ့တည်သွားတဲ့အခါကျတေကဏီမှာ ပြန်ပေးချင်တော့လဲ तू ပြန်မပေးရဘူးဆိုတဲ့စိတ်မကောင်းပြီးတော့သေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာညီအိမ်မှာသွားပြီးတော့ကျွဲဖြစ်တယ်တဲ့ကျွဲဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့ကကျွဲပဲလေနှစ်ပါးကျိုးထိုးပြီးတော့ခိုင်းတော့တာမဟုတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာမသွားခြင်းလဲသွားရမှာပဲမလုပ်ခြင်းလဲလုပ်မလုပ်ခြင်းလို့ရိုက်ခံရိုက်ခိုင်းတာညီလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က သူ့ကိုမှန်းတော့မသိဘူးပေါ့ရိုက်ခိုက်ကျွဲဆိုတာတိတ်အသက်ရှည်တာမဟုတ်ဘူးလေဇာနှစ်နှစ်20ဆိုတာအလွန်ဆုံးကျွဲဘဝကလွတ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရွာမှာပဲသူကလူပြန်ဖြစ်တယ်တဲ့လူပြန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နောင်တမိုက်နောင်တကိုရပြီးတော့တိတတ်တဲ့အရွယ်လေးမှာအိမ်ကပိုက်ဆံငါ ပြား90တို့မို့9မှုကိုယူပြီးတော့သူညီစီသွားပေးတယ်တဲ့မင်းကြွေးငါပြန်ဆက်ပါပြီကွာခြေပါတော့မင်းကပတ်စံလေး9မှုနဲ့ငါ့ကိုရိုက်ခိုင်းလိုက်တာလို့ပြောတဲ့နော်အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အဲ့တော့ကြွေးဆိုတာဆက်ရစမြဲပဲဒါဆက်ရတယ် မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတဲ့ဓမ္မစကြာတရားတော်ကြီးမှာလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားတော်ကြီးမှာလားမသိဘူးဗမာပြည်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျွေးမပေးနိုင်လို့လေးဘဝသုံးဘဝဆက်တိုက်ပြီးတော့ခံရတာလေအကြောင်းလေးဖတ်ရှုထားဖို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွေးဆိုတာပေးရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့ယူထားတာ မတရားသဖြင့်ယူတာလဲကျွေးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အရိဏဒါနဆိုတာမလုံသေးလုံအောင်လုပ်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းစင်စင်ကြဲကြဲဖြစ်အောင်အယုသားဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကာမေတုမိစ္ဆာစာရမလုံဘူးဆိုရင်လုံအောင်ကြိုးစားရမယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရရဲ့အပေါ့ဆုံးပြစ်ကလူဖြစ်လာရင် လူမုံများမယ်အရက်ထဲမှာချင်ပတ်လူချင်ပတ်ဖြစ်နေတတ်တယ် အဲတချို့ကပြောတယ်ချင်မဖြစ်လဲငပိရည်နဲ့လိုက်တယ်လို့ပြောသေးတာနော်ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပဲဒါတော့အဲ့တော့လူချင်မတ်တွေလည်းဖြစ်နေတတ်သေးတယ်ဒါဘုဒ္ဓဝါဒမလုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရက်ထဲမှာအဆွဆွဲခံရတတ်တယ်မဟုတ်တာနဲ့အဆွဆွဲခံပြောဆိုခံရအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ သူရမိတ်တွေကမလုံဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်ဆုံးအပြစ်ဒါကနော်သူရမိတ်တွေရဲ့အကျိုးတွေထဲမှာအပေါ်ဆုံးခံရတဲ့အကျိုးတရားအယူအနှံဖြစ်တယ်ကြက်မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တင်လို့ပြုလို့မရယူပေါ်ပေါ်အိမ်မှာလည်းအသုံးမကျဘယ်မှအသုံးမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုဟာမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လေ အရက်မူးနေတဲ့အချိန်ဘာသုံးကြအဲ့ဒါလိုပဲအရက်မူးကနမောဝထီအောင်ဆက်ပြီးပါသွားတဲ့အခါမူးနေတယ်လို့ပဲအသုံးမကျတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုကိုယ့်ကိုပြင်လိုက်ရမှာအနာတိဘာဒမလုံသေးရင်လုံအောင်အာရိဏဒနာမလုံသေးရင်လုံအောင် ဒါမေတုမိစ္ဆာစာရမုတဝါဒသူရမေတွေကမလုံသေးရင်လုံအောင်ဆိုဟောကိုချင်းသီလမပြည့်သေးရင်ပြည့်အောင်ဆိုတဲ့ဒါကိုအတ္တတမပဏိတိလို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ကိုပြင်သွားတာကိုယ့်ကို correction လုပ်သွားမလုပ်လို့မရပြင်သွားမကြမကြဒေါသထွက်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ရမယ်စိတ်ရှိသီးခံမှုဖြစ်လာလေ့ကျင့်ပေးရမယ် ထိကနေရှိစိတ်ဆိုးတတ်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာအယုတ်ဆိုးကြီးတံဖြစ်မှာပဲအယုတ်ဆိုးကြီးတံဖြစ်ရုံမကတချို့လူရဲ့မျက်နှာကပြုံးလို့မရတဲ့မျက်နှာဖြစ်တယ်နော်ဘယ်လိုမှပြုံးလို့မရတဲ့မျက်နှာမျိုးကြီးဈီးခွက်မျက်နှာဘယ်လိုလုပ်ပြုံးမလို့အဲ့ဒါမျိုးကရှိသေးတာအဲ့တော့ ဒေါသဆရာရှိရင်လည်းပြင်မှုလိုတာပဲဒေါသဆရာဆိုတာရိုင်းပြတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်လူကြီးသူမပြန်ပြောတယ်မိဘပြန်ပြောတယ်ပြန်ဆဲတယ်ဆိုတာမျိုးတွေဟာရိုင်းပြတဲ့အမှုရတွေအဲ့ဒါတွေကပရုဒဝါစာအဆဲဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှနားချမ်းသာတဲ့အတန်မကြားရဘူးတဲ့အမနာပတံဝတ္တနိကာ သူ့နားထဲမှာကြားရတာตายရတဲ့အတန်ဘယ်တော့မှမကြားရဘူးလို့ပြောတယ်နော်ตายရတဲ့အတန်နေဆုံးသွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ကိုအတ္တသမပဏိတိကောင်းတဲ့အတန်လေးတွေကြားရအောင်ဖရုဒဝါစာကိုရှောင်ရမယ်တဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်အေကောင်းပြီကိုချင်းတီလာဖြင့်ပြုပြင်ပေးခြင်းဖြင့်အတ္တတမပဏိတိကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းအောင်ပြင်းတယ် ဒါသီလတမာတိစိတ်တည်ငြိမ်မှုမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကြည်ငြိမ်မှုရအောင်ကြိုးစားအထောက်တပဋ္ဌာကျင့်စဉ်ကျင့်တယ်ဆိုတာဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေလို့ရှိရင်လေဒါဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာတပဋ္ဌကမ္မထံတစ်ခုပဲသို့မဟုတ်တရားကိုအာယုံပြုမယ်သို့မဟုတ်သံဃာဂုံကိုအာယုံပြုမယ်သို့မဟုတ် ကိုလှူဒန်းထားတဲ့အလှူဒါနတွေကိုပြန်လဲတွေးတော့အာယုံပြုမယ်သို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းသီလကိုပြန်လဲတွေးတော့အာယုံပြုမယ်ဆိုရင်ဩဓမ္မနုဒတိတန်ဃာနုဒတိစာဃာနုဒတိသီလနုဒတိဆိုတဲ့တပဋ္ဌကမ္မထာနေဖြစ်တာပဲဒါလည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ကနေဘုရားကုံပေါ်မှာစိတ်ဟာတည်ငြိမ်သွားတယ်တရားကုံတန်ခါကုံကိုယ့်ရဲ့စာခကုံ သီလဂုဏ်တွေပေါ်မှာစိတ်လေးတည်ငြိမ်သွားတယ်ဆိုဒါတမာတိပဲတမာတိရှိလောက်ကြိုးစားဒီတဲ့အစစ်မြင့်လောက်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဥပ္ပစာရတမာတိလို့ခေါ်တဲ့ဇာနာကတ်သွားတဲ့တမာတိမျိုးရောက်ရှိသွားတဲ့နောက်မှာအပ္ပနာတမာတိလို့ခေါ်တဲ့ဇံရတဲ့တမာတိမျိုးထိအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်တယ်တရားတွေအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာပွားနေမယ် အဲ့ဒီမေတ္တာပွားနေခြင်းအပြင်ဒေါသလို့ဆိုတဲ့စัญญဘက်တရားကလွတ်မြောက်လာမယ်မေတ္တာပွားခြင်းဖြင့်နောက်ဆုံးမှာမေတ္တာဆံရသွားသည့်ထီအောင်ဖြစ်လာဟောဒါတမာရီခြင်းစဉ်တစ်ခုလို့ပြောတာနော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့တရားတွေဒုက္ခမှလွတ်ကြပါစေဆိုတဲ့ကရုဏာပွားတာအောင်မြင်ကြီးပွားနေတဲ့တရားတွေ ရရှိထားတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကမဆုပ်ကြပါစေနဲ့လို့ဒီစိတ်ဓာတ်ကို ခိုင်မာအောင်ထားပြီးတော့အာယုံပြုပွားများနေမုရိဒာပွားတယ်လို့ခေါ်တယ်။တရားတွေအလုံးဟာကိုယ်ကံနဲ့ကိုလာကြတာကံပါလေကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်လို့မေတ္တာပို့ခြင်းဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေလိုခြင်းကြီးပွားတိုးတက်တာဝမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေမရှိဘဲနဲ့အေးတရားဆိုတာ တရားဝါတစ်ခုကံတစ်ခုပဲလို့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဖြောင်းအောင်လုပ်တာကြတော့ဥပေက္ခဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလို့မေတ္တာကရုဏာမုရိဒဥပေက္ခဆိုတဲ့ဗြဟ္မဝိဟာရတရားပွားများနေခြင်းဖြင့်လည်းအတ္တသမပဏိတိကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းအောင်လုပ်တဲ့အထိပ္ပယ်ပဲ။ဒါကိုယ့်ကိုယ်တဘာရီမရှိသေးရင်တဘာရီရှိအောင်လုပ်တာဒါအတ္တသမပဏိတိပဲ။ဟောနောက်တစ်ခုက ပညာမရှိသေးရင်ပညာရှိအောင်လုပ်တယ်ပညာရှိအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်တာပညာဆိုတဲ့နေရာမှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာလဲပညာပဲသို့တော့ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဘာဝတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာမျိုးတွေကိုယ်တဏ္ဍမှာ ပြည့်စုံအောင်စီးပူအထောက်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့လောကမှာသင်ယူရတဲ့ပညာမျိုးတွေတတ်လို့ရှိရင်လေဘဝမှာသာဝတိရေးပြည်လဲနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လောကပညာရက်တွေကိုလည်းသင်ကြားစီးပူရတစ်ဖက်ကလည်းပဲအကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာခွဲခြားသိတဲ့ပညာရမျိုးကိုလည်းစီးပူအထောက်ရတယ် ဒါကကုသိုလ်လားဒါကအကုသိုလ်လားဒါကအပြစ်ရှိသလားဒါကအပြစ်မရှိဘူးလားပညာရှိတွေချီးမွမ်းတဲ့အလုပ်လားပညာရှိတွေကဲတဲ့အလုပ်လားလို့ဆိုတာဒီဒါတွေကိုခွဲခြားသိနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပညာရမျိုးရအောင်လဲစီးပူအထောက်အပဲအဲ့ဒါလို့စီးပူအထောက်တဲ့အခါဘယ်လိုလုံးမှပညာဆိုတာရတယ်လဲလို့ဆိုတော့ မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်သုတ္တတာလပတိပညာသုတ္တတာနားထောင်လိုခြင်းတတ်လိုခြင်းသင်လိုခြင်းတတ်ခြင်းသင်ခြင်းသိခြင်းနဲ့စိတ်ဟာသိခြင်းတာဟာပညာပညာကိုလပတိရနိုင်တယ်လို့သူတို့ပြောတာเนาะအကြောင်းကင်းပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပညာရဖို့အတွက်ကိုကပညာတတ်ခြင်းဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုတယ် ပညာတတ်ခြင်းမှပညာဆိုတာတတ်တယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်သိခြင်းနဲ့လောက်ကောင်းသလားမလောက်ကောင်းဘူးလားသိခြင်းနဲ့ပြည့်ရှိသလားမရှိဘူးလားသိခြင်းနဲ့သိခြင်းနဲ့အတိုင်းစူးစမ်းတယ်လေ့လာတယ်သင်ယူတယ်ဟောပညာရဒီလိုဆိုလို့တရားဝဲတွေသွားတရားနာတယ်မှတ်သားစရာတွေမှတ်သားတယ်ကိုယ်ပိုင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးတယ်တရားစာအုပ်တွေဖတ်ရှုတယ်ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့်လည်းပညာတွေရတာ တရားနာခြင်းဖြစ်မယ်ပညာတွေရအဲ့တော့ပညာမရှိသေးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှားနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လို့မှန်အောင်ပြင်လိုက်တာလေပညာရအောင်လုပ်ယူတာလေအတ္တတမပဏိတိပဲလို့သူတို့ပြောတာနော်ကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ကောင်းလုပ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းတနေ့တာအချိန် ကထံပုတ္တတမေရတ္တိထိဝါဝိတိဝတန္တိဘယ်လိုအခြေအနေနဲ့ငါဟာတနေ့တညသို့မဟုတ်တရက်ကုံဆုံးသွားတာလဲနေ့စဉ်နဲ့အမျှ check in လုပ်ကြည့်နော်ဒါကိုတမ္ပဇင်ညလို့ခေါ်တယ်တတိတမ္ပဇင်ညလို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖြတ်တန်းလာမှုကိုမှတ်တမဲ့မနေရဟုတ်ပြီ အခုဆိုလို့ရှိရင်2012ခုနှစ်အနှစ်ကဒီလိုအချိန်ကစပြီးတော့2012ခုနှစ်ကိုရောက်ရောက်လာပြီအခုရေပောင်း365ရက်ပြည့်တော့2012ခုနှစ်ကုန်သွားပြီအဲ့ဒီနှစ်အတွင်းငါဘာတွေများအများရလိုက်တယ်လဲငါကိုယ်ကိုဘာတွေများပြင်ရပြင်စရာတွေဘာတွေကြံသေးတယ်လဲ ပြင်စရာတွေကြံရင်ဆက်လက်ပြင်ဖို့ဆိုတာအဖြေထုတ်နိုင်အောင်ကိုယ့်ကိုချက်ကင်လောက်ရမယ်ဒါချက်ကင်မလောက်ရင်မသိဘူးလေအဲ့ဒီချက်ကင်လောက်တာကိုပဲစာပေမှာပစ္စဝခဏလို့ခေါ်တယ်ဆင်ញင်သုံးသက်ကြည့်တာအာဘယ်လိုအချိန်ကုန်လာသလဲတနေ့တာဘယ်လိုအချိန်ကုန်လာသလဲတလဘယ်လိုအချိန်ကုန်လာသလဲတနှစ် ရက်ပေါင်း365ရက်ဘယ်လိုချိန်ကုန်လာသလဲအေး2023ခုနှစ်ထဲရောက်လာပြီမနေ့ကတည်းကဒီနေ့2ရက်ဖြစ်လာပြီလက်ဖြင့်ကဆို3ရက်ဖြစ်မယ်ဟောမနေ့ကအတိုင်းပဲလားဒီနေ့ငါအတွက်ဘာတွေများထူးခြားလား promotion ရလူတွေကယာတူးလေးတိုးဖို့တော့ promotion နဲ့เนาะသို့တော့ ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းတွေဘယ်လောက်တက်လာသလဲဆိုတဲ့ promotion ကိုတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မနစ်ကလိုပဲငါစိတ်တူတုံးမလားမနစ်ကလိုပဲလောဘကြီးတုံးမလားနော်မနစ်ကလိုပဲအာကျဲပါကျဲပြောပြီးတော့လူတကာအမြင်ကအောင်ဆဲတတ်တုံးမလားအရာထဲမှာတောင်းညံတုံးမလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ရမှာဒါတည်းကနော်အဲ့ဒါလို့ ကိုယ့်ကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဆိုးတွေတွေ့လာရင်အကောင်းဖြစ်အောင်ပြင်ဖို့ပဲအကောင်းတွေတွေ့တယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာပြီးတော့ဆက်လက်ကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့ပဲဟောအဖြေထုတ်ပြီးရင်ဒီတိုင်းလုပ်ရမှာအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားပြီးတော့လိလသုံးသက်ဥပပရိခာသို့မဟုတ်ပစ္စဝခဏအပြန်ပြန်အလန်လန်ဆင်ញင်သုံးသက်ပြီးတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေရက်ကိုဆင်ញင်သုံးသက်ပြီးတော့အဖြေထွက်လာတဲ့အတိုင်းလောက်ကင်ဆောင်ရတာကိုဒါအတ္တသမပဏိတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတ္တသမပဏိတိဆိုတာပြောလိုက်ရင်ကတော့တူတူလေးပဲကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့စကားအလုံးမင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာလည်းအတ္တသမပဏိတိဆိုတာပါတယ်လေကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်ပြင်တယ်ဆိုတာဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ အဲ့ဒါလို့ကောင်းအောင်ဘယ်အတိုင်းတာအထိကောင်းအောင်ငါပြင်ပြီးပြီလဲငါကောင်းတာဘယ်အတိုင်းတာအထိကောင်းမလဲဆိုတဲ့စံချိန်စံညွှန်းနေပါကိုယ့်ကိုတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအဲ့ဒါလို့မကြိုးစားဘူးဆိုရင်ဒီဘဝမှာနှုတ်ချမ်းအာချမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနောက်ဘဝမှာနှုတ်ချမ်းအာချမ်းဖြစ်သွားတယ်ခေါက်ရိုးကျိုးသွားဒီဘဝဆဲတတ်တဲ့လူကနောက်ဘဝလည်းဆဲအောင်မှာပဲ သူဖြစ်ရင်တော့ဆဲတယ်ခွေးဖြစ်ရင်ဟောင်းတာပေါ့နော်ညလို့အဲ့ဒါလို့တရဝါတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်လေရန်လိုတဲ့အမူအရာတွေဟာရှိနေဥမှာပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဇေယိုက်ဆိုးတွေကိုခောက်ရိုးကျိုးမနေစေရအောင်ဇေယိုက်ဆိုးတွေကိုနှိပ်ကွက်ပြီးတော့တွန်းလှန်ဖယ်ရှားပစ်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ ဇယိုက်ဆိုးနှုတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဇယိုက်ဆိုးကိုယ်အမူအရာမှာပေါ်လာတဲ့ဇယိုက်ဆိုးဘယ်ဇယိုက်ဆိုးအကျင့်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိနေပြင်ပေးပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေမွေးမြူဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့ဇယိုက်ဇယိုက်ဆိုးတွေကိုဖယ်ရှားလို့ကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေမွေးမြူမှသာလဲအတ္တတမပဏိတိဆိုတာဖြစ်တာအဲ့ဒါလို့သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ် ကောင်းပြင်သွားနိုင်မှသူတော်ကောင်းဖြစ်တာဘုရားလောင်းနေဆိုတာကောင်းပြင်လာတာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်လောင်းနေဆိုတာလည်းကောင်းအောင်ပြင်လာကြတာရသဗျာလက်ထက်မှာထင်ရှားပြီးတော့ကျွတ်တန်းဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဘွားတည်းလှုပ်လာကြတာမဟုတ်ဘူးကောင်းအောင်ပြင်လာကြတာပြင်လာလို့နောက်ဆုံးမှာအမားကင်းစင်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လို့ ကျွတ်တန်းဝင်သွားကြတာလေအဲ့ဒါလို့ကျွတ်တန်းဝင်မှုအတွက်ကိုကိုယ်တိုင်ကခုရေပညာဆင်ညာရမှာလို့ဆိုတာတတိထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒါအတ္တသမပဏိတိဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါလို့ပြင်မှจิตတည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဖြစ်လာမှာအနုဆိုလို့ရှိရင်จิตတည်ရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆင့်ကိုရောက်လျှော့ချသွားနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါလို့လျှော့ချမသွားအောင် အတ္တသမပဏိတိဆိုတဲ့စက်တည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး ဖြစ်အောင်ဟောစက်တည်ရှိအောင်လုပ်တဲ့နိလန်ဟာအတ္တသမပဏိတိပဲလို့ဆိုလို့ဒါပြင်အတ္တသမပဏိတိဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အထောက်အကူအကြောင်းတွေရောမလိုအပ်ဘူးလားဆိုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအထောက်အကူအကြောင်းတွေကဘာတွေတုံးလို့မေး ပฏิရူပဒေသဝါဒတဲ့တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အရာမှနေဖို့လိုတယ်ပြင်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာနေရာတိုင်းမှာပြင်လို့ရချင်မှရမယ်သို့မဟုတ်ပြင်တဲ့ဤစနစ်သိဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကိုနဲ့တင့်တော်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်နေထိုင် ဝရဲ့အမားတွေကိုပြင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုဟောပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့နိုင်တဲ့နေရာနေထိုင်ခြင်းဟာပฏิရူပဒေတာဝါဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပฏิရူပဒေတာဝါဒဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်အမျိုးမျိုးဆိုတာကျမ်းမာရေးအတွက်သိလျော်တဲ့အရာဒါလည်းပฏิရူပပဲ ကျမရေးလူချင်းရင်ကျမရေးကောင်းမဲ့နေရာမျိုးသို့မဟုတ်ဆရာဝန်ဆေးရုံရှိတဲ့နေရာမျိုးနေတာဒါပฏิဥပါလောကပညာလိုလားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပညာရှာလို့ရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးပညာသင်လို့ကောင်းတဲ့နေရာမျိုးမှာရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့နေထိုင်တာဒါပฏิဥပါစီးပွားရေးတိုးတက်ခြင်းလေဆိုရင်လည်းစီးပွားရှာလို့ကောင်းတဲ့နေရာမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်းဟာလည်းပฏิဥပါနောက်ဆုံးမှာ နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတယ်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းကုသိုလ်လုပ်ခွင့်ရတဲ့နေရာမျိုးဟာပฏิရူပါလို့ဒီလိုသူ့နေရာလေးနဲ့သူယူတတ်ဖို့လိုတာပေါ့။ကောင်းပြီတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အရမှနေခြင်းဟာအတ္တတမပဏိတိအတွက်ထောက်ကူတစ်ခုပဲ။ဒါတစ်ခုနဲ့လုံလောက်ပြီလားဆိုတော့မလုံလောက်သေးဘူး။ဘာလဲလို့ဆိုရင် တပ်ပူရိတုပနေတရားတဲ့သူတော်ကောင်းကိုမိကိုအားထားနေဖို့လိုအပ်သေးတယ်ဆိုလိုတာကပညာရှိသူတော်ကောင်းထံကိုယ်ကစိတ်ကပ်ဖို့လိုသေးတယ်ဟောကြည့်လေရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကြည့်မတရားတရားကိုရှာကြတာပွဲကြည့်တဲ့နေရာကနေထွက်လာခဲ့ကြပြောရင်ပါရင်နဲ့အနှစ်သာရကင်းမဲ့တာကိုစဉ်းစားမိလို့ အိမ်မပြန်တော့ပဲနဲ့ထွက်လာပရပိုက်ဆိုတဲ့ဘာသာရေးခိုင်းတဲ့ဝင်နေဒါပေမဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့တရားမတွေ့ဘူးဟောပြောပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အတ္တတမပဏိတိဆိုတာသူပြည့်စုံအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးနောက်ကြတော့တပည့်ဆက်ကြတရားနာပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုနာပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ် ပင်စကပင်စဝကိ၅ပါးထဲမှာအငယ်ဆုံးရှင်အတ္တစီနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူလိုချင်တဲ့တရားသိရှိနားလည်ခွင့်ရသွားတယ်ဟောအဲ့ဒီကြတော့မှသူကကိုယ့်ကိုယ်စွမ်းကုန်ပြင်နိုင်တယ်ပုရုဇဉ်ဘဝပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတောတပံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဖះစီရောက်ပြီးတရားဓမ္မတွေနာယူပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာယန္တာထိအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဟောဒါကတသမပဏိရိယယန္တာဖြစ်မှပြီးဆုံးသွားတာလေ အဲ့ဒါဟာတပုရိတုပနေတရားလို့ဆိုတာမပါဘဲနဲ့ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့တင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့အယမနေတာတို့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံလို့သူတော်ကောင်းစီကတရားတွေနာခွင့်ရတာတို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာအတ္တသမပဏိတိကိုအထောက်ကူပြုတဲ့အရာတွေဖြစ်လို့ဒါတွေနဲ့ကင်းပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းအောင်ထားနိုင်ဖို့ပြင်နိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ပฏิရူပရှိရမယ် တပ္ပရိတုပနေတယရှိရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုစွမ်းအားကိုပြုထားမှအတ္တသမပဏိတိဆိုတဲ့တရားဟာပြည့်ပြည့်စုံနိုင်တယ်ကိုယ့်ကို ပြင်ဆင်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့ဒီကြမှာကြက်တည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာပြည့်စုံလာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့လိုဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကကြက်တည်ရှိခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲ ဒါဖြင့်ဒီဘဝမှာပညာတွေကိုစီးဘူးလာလို့စက်တည်ရှိတယ်လို့ဆိုရက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်စက်တည်ရှိတယ်ဒါနာကောင်းမှုကိုလုပ်တယ်သီလဆောက်တည်တယ်ကမ္မထာဘာဝနာပွားများတယ်ဒါနာကုသိုလ်သည်စက်တည်ပဲကုသိုလ်ဟာစက်တည်ပဲကောင်းမှုဆိုတာစက်တည်ပဲပုံည သီလဆောက်တည်တယ်သီလကိုကကျက်တည်ဟုတ်တယ်အလူလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကျက်တည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းကျက်တည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တရားဓမ္မနဲ့နေထိုင်ပြီးတော့နေတဲ့ြည်ပြည်စုံစုံနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းจิตတည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဒါကပုံညပညာကြတော့ အရတ္တမေပညာထိအောင်ရောက်မှချက်တည်းဟာပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုပြောအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တမန်လောကီပညာလေးတိုက်ုံနဲ့ချက်တည်းရှိလာပြီလို့တတ်မှတ်လို့မရသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မပညာကိုစီးဘူးအထောက်စီးဘူးအထောက်တဲ့အခါမှာအခြေခံအဖြစ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အနေနဲ့ဤ ညာတစ်ခုရရှိလာဘာလုပ်ဖို့လိုပညာတစ်ခုဘလို့ပြုစုပြောထောင်ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအစစ်မြင့်တဲ့မပညာဖို့ပညာဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးပညာတစ်ခုကိုရအောင်ဘာပညာကိုအထောက်ရမလဲလို့ဆိုဝိပဿနာပညာကိုအထောက်ဒါဖြင့်ဝိပဿနာပညာကိုရချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ကစပြီးဘာလုပ်ရမလဲ နံပါတ်1ကကိုယ့်အကြောင်းကိုသင်ယူမှတ်သားရကိုယ့်အကြောင်းလို့ဆိုဒီမှာဘယ်မြို့နယ်ဘယ်ရွာဘယ်ရက်ွက်ဘယ်လမ်းဘယ်အမေဘယ်အဖေကမွေးတယ်ဆိုတဲ့ကိုယ့်အကြောင်းကိုပြောတာမဟုတ်ကိုဘဝဆိုတာဘာလဲယုံနာနှစ်ခုတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ကံတရားကိုလည်းယုံနာနှစ်ခု ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ကံတရားကိုလည်းဘဝလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကံကြောင့်ရလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းဘဝလို့ခေါ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီဘဝကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးကိုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာသိယူမှတ်သားဖို့လိုတယ်တဲ့။ဝိပဿနာပညာအထောက်ဖို့အတွက်ဆိုလိုတာကနံပါတ်1ခန္ဓာအကြောင်းကိုသင်။သင်ရမယ်မသင်မဲမလုံးနဲ့။ရှင်းဥစွာသင်။ ဝိတ္တုဒိမက်မှာသေချာရေးထားတယ်ခန္ဓာဟာပညာဘူမိပညာရဖို့ရာအတွက်ပညာသင်ဖို့လေ့ကျင့်တဲ့ခွင့်တစ်ခုပဲ subject တစ်ခုပဲခန္ဓာအကြောင်းကိုသင်ရမယ်အာရဏအကြောင်းကိုသင်ရမယ်ဓာတ်အကြောင်းကိုသင်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသစ္စာ၄ပါးတို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တို့ဆိုတာထိုက်တဲ့လျောက်နားလည်အောင်ဘဝအကြောင်းနားလည်အောင် ရှုစွာသင်ယူမှတ်သားရမယ်တဲ့ဒါတုတ္တမယပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပညာကိုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ဆိုဥက္ကဟသင်ယူခြင်းပရိပု္ပ္ပာမရှင်းသေးတာတွေကိုဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်းလို့ဆိုတယ်ဒီအချက်နှစ်ခုနဲ့ပညာရအောင်ကြိုးစားတဲ့ရလာပြီဆိုရင်ဘာလို့အောင်သီလဝိတ္တုတ္တိတဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ် သီလနဲ့ပြည့်စုံပြီးရင်မလုပ်ဖို့လို့စိတ်တဝိတုဒ္ဓိစိတ်စင်ကြယ်မှုလို့ဆိုတဲ့တမာရီတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာပညာမူလလို့ပညာရဲ့အမြင့်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်သီလမရှိရင်ပညာဟာအမြင့်မတွယ်နိုင်ဘူးစိတ်မတည်ကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်မတန်ရှင်းဘူးမတည်ငြိမ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း ညာဟာအမြင့်မတွင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပညာရဲ့အမြင့်တစ်ခွဲဖြစ်တဲ့သီလဝိတ္တုစိတ်တဝိတ္တုသို့မဟုတ်သီလနဲ့တမာဓိဆိုတာနှစ်ခုကိုယ်တဏ္ဍမှာအရင်တိဆောက်ရမယ်လို့သူတို့ပြောတာเนาะကောင်းပြီအဲ့ဒီတိဆောက်ပြီးတော့ကိုရအောင်အထောက်အမဲ့ပညာတွေကဘာတွေတုံးဆိုရုပ်အကြောင်းနာမ်အကြောင်း ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှာကြံပြီးတော့လက်တွေ့သိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့အရာတွေမျက်စိဆိုတာယုတ်တရားမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အဆင့်အာယုံကယုတ်တရားအဲ့ဒီအဆင့်အာယုံနဲ့မျက်လုံးနဲ့ဆုံမိခြင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်ကလေးကနန္တရားလို့ဟောယုတ်နဲ့နန္နဲ့ကွဲအောင်ကြည့်နားကအတန်ကြားလို့ရှင်လဲအတန်ကလည်းယုတ်တရားပဲနားကလည်းယုတ်တရား အဲ့ဒီယုံနှစ်ခုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်လေးကြမှာနန္တရားနှာခေါင်းနဲ့အနတ်ဆုံးတယ်နှာခေါင်းကလည်းယုတ်တရားအနတ်ကလည်းယုတ်တရားနာမန်းသိလိုက်တာအနတ်ရမှန်သိလိုက်တာကြမှာနန္တရားလို့အဲ့ဒါလို့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်လို့ဆိုတဲ့ဓာရ6ပါးမှာထင်းလာတဲ့အစင်းအတန်အနတ်အရသာအထိအတွေ့ ကြံတွေးအာယုံဆိုတာတွေရဲ့သဘောတဘာဝတွေထိုအာယုံနဲ့ပေါင်းစပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နန္တရားတွေရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုလက်တွေ့ကြကြသိရှိအောင်ကြင်ကြံကြုတ်ကုတ်အထုတ်ခြင်းဟာအထုတ်လို့ရလာတဲ့ပညာကိုနာမရူပပြိစေတဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ပဲအဲ့ဒီပညာရလာပြီဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းတရားပါသိလာပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ် ဩရုပ်နဲ့နာနှမျိုးကိုအကြောင်းတရားနဲ့ပါ တွဲဖက်ပြီးတော့သိလာပြီဆိုရင်ဉာဏ်နှမျိုးကိုယ်တဏ္ဍာမှာပညာနှမျိုးရတာအဲ့ဒီပညာဟာတာမန်ပညာနဲ့မတူတဲ့တကယ်ကျက်တည်ရှိတဲ့ပညာလို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့ဒီပညာနှစ်ခုပြည့်လို့လို့ရှင်ပုရုဇေမင်းဖြစ်လက်ကတာသုလသောတာပန်သောတာပန်အငယ်စားလို့တောင်ခေါ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုထားတာเนาะအဲ့တော့ဒီပညာနှစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံမှဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် ပေါ့အေးအဲ့ဒီပညာရနှစ်ခု တိုးမြင့်ပြီးတော့ဆက်လက်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာသမထနာဉာဏ်တို့ဥရိယဗျာဉာဏ်တို့ပင်ကဉာဏ်တို့ကနေဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကုံအောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်တွေကြောင့်ရောက်ရှိသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးတော့ကိလေသာကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့မဲ့ဉာဏ်ဖုန်ဉာဏ်ဆိုတာဒီရရှိသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာကြတော့ အမှားတွေအားလုံးပြင်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါအဲ့ဒီအမှားတွေအားလုံးပြင်သွားလို့ရလာတဲ့ပညာဟာတကယ်ချက်တည်ပဲလို့ဒီပညာရပြီဆိုရင် လောကမှာရှိတဲ့ချက်တည်အားလုံးဟာသူတ္တဏမှာစုပြုံရောက်ရှိလာပြီလို့ဒီလိုဆိုလိုတာဒါကြောင့်မို့နှစ်ဦးနှစ်သက်အခါမှာစက်တည်ရှိအောင်နေထိုင်ပါလို့ဆိုတာ ဒါကိုပြောတာနော်နောက်ဆုံးစက်တည်ရှိအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာယန္တာဖြစ်အောင်လုပ်မှစက်တည်အပြည့်ဝရမယ်ယန္တာမဖြစ်သေးရင်စက်တည်မရှိဘူးလားဆိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအရာစက်တည်ရှိလာပြီအာပုရုဇဉ်မဝါမှာလည်းပညာတွေဝိပဿနာပညာတွေရလာရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုအရာစက်တည်ရှိလာပြီပုရုဇဉ်ဘဝလွန်မြောက်ရင်သောတာပန်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော်တော်စက်တည်ရှိလာပြီ သောတပန်ဘဝကိုလွန်မြောက်၍သဂရကံဖြစ်လာရင်လည်းจิตတည်ရှိလာပြီပညာကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုးတက်သွားတာအဲ့ဒီနောက်ဆုံးရတ္တမေရတ္တမပညာရတ္တဖို့ပညာလို့ဆိုရယ်ဒီပညာကိုရပြီဆိုရင်တော့ပညာဟာလမ်းဆုံးလို့အမြင့်ဆုံးจิตတည်တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်လာပြီလို့ဒီလိုจิตတည်မျိုးရအောင်နှစ်သက်အခါမှာခု2013ခုနှစ်အခါမှာ ဒီချက်တွေရသည်ထိအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း